Willkommen zurück bei 32 Grad. Äh, ich wollte heute aufs Feld, aber irgendwie ist mir glaube ich ein bisschen zu heiß. Und ja, der Bauer sowieso nicht da kommen, somit ist das eh unnötig. Ich gehe mein Wald, ist gescheiter, ist nicht so heiß. Und schauen wir uns diesen Hohlweg da ein bisschen an. So, ich bin in der Nähe von Weidezaun, das habe ich da immer das Signal und da habe ich natürlich wieder, so fängt es wieder mal an. Ein Eisen. wieder oben auf, glaube ich, in der Nähe. Ja, da irgendwas. Ja. Ich soll doch mal wissen. Der Nagel. dass das zumachen kann, das Ding. Gummi. So wird immer heißer und heißer. Ein Eisen. Uh. Und den Markt oder was? Das jetzt, jetzt nicht so, was das ist. Das reinigen da haben. Kurzer Ausflug zu Ende mit natürlich nichts. Oh ja, gerne machen. Das freut mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war wieder kurz. zum nächsten Mal.